They wanna know about Islam, we'll give them da'wah They wanna know what a Muslim does, we'll give them da'wah When they wanna hate on our deen, we'll give them da'wah Who's the one and only, nobody but Allah मेरे सहाबा जान लो ये जो मेरा दीन लेके आया हूँ मैं ये हर घर में और हर कच्चे और पक्के घर में दाखिल होगा जहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है और जहाँ रात होती है ये मेरा दीन हर घर में दाखिल होकर आए नौजवानों के सामने मिसाल पेश करेंगे कि वी आर लिविंग और वी आर गोइंग ऑन हलाल things and we are striving for a very productive lifestyle full of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala youth club एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है यूथ क्लब एक ख्वाब है यूथ क्लब एक मिशन है यूथ क्लब एक सोच और फिक्र का नाम है यूथ क्लब आपका नाम है और हम इस वक्त निकलना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इस मुल्क के हालात को बदलें और नौजवानों को सीधे रास्ते पर लेके आए No champagne, we don't rave. We on the real hype, we just pray. When Akis link up, we drinking some some minty, talking about our deen and having our fun. See these rappers don't wanna run out of bars. We don't wanna run out of iman. They wanna know about Islam, we'll give them da'wah. They wanna know what a Muslim does, we'll give them da'wah.